सेल्स की एंट्री कैसे करते हैं आइए समझते हैं टैली ईआरपी e नाइन आप प्राइम में भी सेम एंट्री कर सकते हैं तो ये कंपनी नई बनी हुई है सबसे पहले हम क्या करते हैं प्रेस करके एफ प्रेस करके आ जाइए रिसिप्ट वाउचर में और यहाँ कैपिटल का लेजर लगा लीजिए तो ये कैपिटल अकाउंट कर लेते हैं एंटर करते हैं और ये जाएगा अंडर कैपिटल अकाउंट तो ये कैपिटल अकाउंट हो गया एंटर करके इसको सब एक्सेप्ट वगैरह करा लीजिएगा और यहाँ पे कितना कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है वो डाल दीजिए एंटर करिए और यहाँ पे कैश में है कि बैंक के थ्रू है वो देखना होगा तो यहाँ मान लीजिए कैश कर देते हैं हम फिलहाल कैश कर देते हैं बैंक के थ्रू भी जा सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है यहाँ से बाहर आ जाते हैं अब जब हमें कहाँ चलना है कौन से वाउचर में अब हमें परचेज वाउचर में चलना है तो आप F9 प्रेस कर सकते हैं या यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं ये जो पट्टी सी दिख रही है यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो भी हो जाएगा तो ये देखिए ये सप्लायर का इन्वाइस नंबर जो कि सप्लायर द्वारा बिल दिया गया उसका इन्वाइस नंबर और यहाँ पर वो डेट जिस डेट पर हो रही है परचेजिंग ठीक है और यहाँ पे क्रेडिटर पार्टी जो अभी हमने बनाई थी मैं डायरेक्टली सेल्स में एंट्री पास कर रहा था तो बना दिया था मैंने और यहाँ पर उनका जीएसटी आई वगैरह जो कुछ भी है वो सारा चीज और यहाँ पे परचेज का लेजर आएगा तो P U R C H A S C purchase account कर देता हूँ ये परचेज अकाउंट हो गया ये पी प्रेस किया और यहाँ पर परचेज अकाउंट करके एंटर करके एंटर करके और इसको एक्सेप्ट कराना है ठीक है ये परचेज अकाउंट हो गया अब यहाँ पे करना क्या है यहाँ पे करना है माउस ठीक है तो यहाँ पे अब माउस हमको परचेज जो किया था उसका हमें यहाँ पे एंट्री पास करना होगा तो यहाँ पे माउस कर देते हैं और यहाँ पे 50 माउस मान लीजिए हमने परचेस किया एक माउस की खरीद रेट सौ रुपए पड़ी ठीक है और यहाँ पर एस टी अब अब अब ये हो जाएगा समझ रहे बात को अब ये हो जाएगा तो ये हो गया आपका ठीक है तो जो आप परचेस किए रहेंगे उसी को सेल करेंगे ये बात ध्यान देनी है ठीक है the goods have been sold purchase P U R C H A S E D अभी तो परचेज किया तो परचेज ये लिख दिया अब इसको आप सेल कर सकते हैं अब आपको कोई भी नेगेटिव एंट्री नहीं आएगी नेगेटिव स्टॉक नहीं आएगा समझ में आ रही तो यहाँ पर अब ये एक ही आइटम मैंने लिया हुआ है आप चाहे तो आइटम की एक लंबी लिस्ट ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है लेकिन अब ये परचेज किया तो हमें इसका पेमेंट भी देना होगा तो आप चाहे जिस भी डेट पे पेमेंट देते हो यहाँ से डेट एफ टू करके चेंज कर सकते हैं ठीक है जैसे मान लीजिए हम एक मई को पेमेंट करने वाले हैं तो एक मई दो हजार बाईस कर लेते हैं ठीक है तो ये कर लिया हमने और यहाँ पर सप्लायर का इन्वर्स नंबर डाल दिया एंटर किया एंटर किया और यहाँ पर देखिए ये जो है ना बाउचर चेंज कर लीजिए पहले बाउचर चेंज करके तब हमें पेमेंट की एंट्री करनी है और यहाँ पर क्या आएगा डेबिट तो डेबिट आएगा ये राजा सी जो क्रेडिटर पार्टी हमारी उसी का नाम आएगा नीचे आपको बैलेंस दिख जाएगा कि इनको कितना देना है तो पांच हजार दो सौ पचास रुपए देने हैं तो बस पांच हजार दो सौ पचास करेंगे तो अगेंस्ट रेफरेंस की एक विंडो आएगी ये देखिए देख रहे हैं बिल वाइज डिटेल वाली विंडो आ गई अगेंस्ट रेफरेंस पे हमारा कर्सर है और यहाँ पर इसको इस तरीके से लेके और इसका पेमेंट कर सकते हैं आप ठीक है आप चाहे तो बैंक खाते से पेमेंट कर लीजिए आप चाहे तो कैश करिए आपकी इच्छा है ठीक है वैसे ज्यादातर पेमेंट जो है बैंक खाते से ही होता है तो ये एंट्री हो गई अब अगर दोबारा इसकी यहाँ पे आप एंट्री करना चाहेंगे तो यहाँ पे इनका बैलेंस जीरो दिखाएगा इनका बैलेंस ऑलरेडी जीरो हो चुका है तो इनको पेमेंट आपने दे दिया ठीक है अब आप सेल्स की एंट्री पास कर सकते हैं ठीक है आप अब सेल्स की एंट्री F8 प्रेस करके पास कीजिए यहाँ पर जो डेटर पार्टी है उसको बिल नंबर दे दीजिए ये बिल का रेफरेंस नंबर दे दीजिए आप और यहाँ से डेटर पार्टी का नाम ठीक है जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ वसीम डी तो ये डेटर हो जाएगा और ये संडी डेटर के ग्रुप में चला जाएगा ये देखिए एकदम आसान है संडी डेटर हो गया अब यहाँ maintain balance bill by bill इसको यस कर दीजिएगा इससे फायदा रहता है और बाकी डिटेल भरते हुए आप आगे बढ़िए सारी डिटेल भर लीजिएगा और एंटर एंटर एंटर करके लास्ट तक एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कराइए सेल्स अकाउंट का लेजर लगाइए और हमारे पास एक ही आइटम है माउस तो ये माउस ले लेते हैं और फोर्टी आइटम हम बेच देते हैं देखिए अब कोई नेगेटिव स्टॉक नहीं आएगा अब इसको बेचने के लिए हम एक सौ अस्सी रुपए बेचेंगे ठीक है और यहां पर आएंगे यहां पे सीजीएसटी फिर एसजीएसटी ये दोनों ही लगा देंगे ठीक है तो ये लगा करके एंटर करके एंटर करके यहां पर क्या करना है यहां पे लिखना है the goods have been sold सामान बेचा गया ठीक है तो ये बेच दिया गया सामान यहां से बाहर आ जाइए यहां पर दो बार डिप्रेस कीजिए यहां पे सेल्स वाला बिल हम खोल के देखेंगे ठीक है तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आपको टैक्स इनवॉइस नजर आएगा आपका ठीक है ये सेल्स का बिल है देख सकते हैं यहाँ पे डेटर पार्टी का नाम आया हुआ है सारी डिटेल आप भर सकते हैं इसमें एक समस्या और आती है कि इसमें टैक्स एनालिसिस आपको नहीं दिखता है या आप देखने की कोशिश करें तो कैसे देख सकते हैं तो टैक्स एनालिसिस देखने के लिए आपको अल्टर के साथ ए प्रेस करना है जैसे ही अल्टर के साथ ए प्रेस करेंगे ना तो अल्ट के साथ वन प्रेस करना है और अल्ट के साथ वन प्रेस करते ही यहाँ पर आपको टैक्स एनालिसिस नजर आ जाएगा कि किस पे कितना परसेंट टैक्स लगा हुआ है तो हमारे पास फिलहाल एक ही स्टॉक आइटम है तो उस पर देख सकते हैं ढाई ढाई यानी पांच परसेंट फुल टैक्स लगा हुआ है जो कि आपके सामने दिख रहा है ठीक है ओके